and if you click this video that means you click a long form video let me explain why First, the film is developed, much the same way as your films were developed at the chemist. Then it has to be edited. You mean some of the film has to be cut out? Right, some bits were thrown away, quite a lot in fact, because we filmed about three times more than we needed. Long form video basically एक मिनट से लेकर कितने ही मिनट तक हो सकती है या फिर आवर तक हो सकती है और जो शॉर्ट फॉर्म वीडियो होती है वो बेसिकली एक मिनट के अंदर आती है और जिसमें हमारे YouTube शॉर्ट्स और रील्स आ जाती हैं बट गूगल तो कहता है कि short form videos are under 10 minutes and long form videos are over 10 minutes तो क्या मैं गलत हूँ hmm. तो ये दौर था एटीन्स का यही कुछ डेढ़ सौ साल पुरानी बात फिफ्टी ईयर ओल्ड रियली जी हाँ डेढ़ सौ साल पुरानी वर्ल्ड की फर्स्ट वीडियो एक फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग थी एंड फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग ये होती है कि लाइक उसमें काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को एक सीक्वेंस में मर्ज करके एक वीडियो बनाई जाती है इनोवेशन होती गई और इनका ड्यूरेशन बढ़ता गया तो उस दौरान बेसिकली साइलेंट फिल्म्स बनती थी और आपको जान के हैरानी होगी जो वर्ल्ड की फर्स्ट वीडियो है वो सिर्फ दो सेकंड्स की थी 1.66 सेकंड्स वैसे इसकी शुरुआत भी चाइना से हुई तो ये साल था ट्वेंटी ट्वेंटी 2012 तो चाइना में उस दौरान 12 टू 30 सेकंड्स की शॉर्ट फॉर्म वीडियोस चलती थी और लोगों को काफ़ी फनी लगती थी दैट्स वाई आज वो इतनी फेमस है और थैंक्स टू टिकटॉक जिसने उसे इतना इस्टेब्लिश किया क्या कर सकते हैं तो at the end why long form videos are important long form videos important क्यों हैं क्योंकि देखो जो तुम्हारी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस है उससे जितने भी ऑडियंस आएगी वो इतनी लॉयल नहीं होगी बट तुम उन्हें यूज़ कर सकते हो अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो में तो उससे एक अच्छी रीच बन सकती है अगर आप एंटरप्रेन्योर या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो जिससे आपको और हेल्प होएगी और हाँ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हमेशा चलेंगी मूवीज़ सीरीज़ और पॉडकास्ट ये तो हमेशा चलेंगे इनकी अलग वैल्यू होती है और जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस है वो भी इंटरटेनिंग होती है और वो भी आगे चलेंगे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स कुछ ऐसा कहते हैं Check out people like Alex Hormozy, who said he never wanted to be a content creator, but suddenly is starting to create content because he understands the importance of it for his business. He even says so himself that the most valuable thing that you can do right now is to build an audience. वैसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपनी जगह अच्छा है और शॉर्ट फॉर्म वीडियो अपनी जगह अच्छा है बाकी आप कमेंट में बताना कि आ, कौन सा किसका फ्यूचर आगे कैसा हो सकता है ये मेरी कुछ एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप था तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मैंने पहली बार कुछ ऐसा नया ट्राई किया है so I hope you like this video ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है you can follow me here and please do drop a comment and you sign out